Ez még rajta lesz. Ma Pavol jó napot kívánunk, itt vagyunk a Széchenyibe, és szeretnénk tudósítani arról, hogy a helyi matek tanár megcsinálta az időjétet. Így van, ezen a helyi matek tanár országos körökben is ismert, hogy időgépet feltalált. És, meg és most? Most. Az most. ő táboráról úgy 9500 körül van. Ott ott látható. Csak teszt körülmények között merít megmutatni. Tehát elzárva. Így néz ki a szimuláció. Ez hát nem szimuláció. Itt fut az időgép. Beküldtünk egy kamerát, a képét folyamatosan láthassuk. Jobb vigyázni. Nagyra. It's very dangerous azt hiszem végtelen ciklusba került a tesztalanyú. Beküldtünk egy webkamerát, és most folyamatosan futtatja a barátok közt összesét. Nincs mit tenni. Uh, what is the video game today is about? It's Power Level. it's over 9,000! Mit gondol az időgépről? Nem nyilatkozom. Lengyel nyíl. Ön látja az időgépet? Most keresünk. A folyik a research. Research is in progress. Egy függvényel kéne csinálni. Nem publikus. Nem? Én kettővel próbálkozom. Két függvényt. Általában van titkosítva, vagy hétszörösen? Ebben azt a kurva kamerát, te tele! Hát ezt nem bírják elképzelni, hogy ilyen létezhet. De nem baj, mert egy idő után mindenki időgéppel fog utazni. Balról jobbra, vagy jobbról. Ez minden az időben. Úgy gondolod, hogy van még miről nyilatkoznunk? Öm, lehet, hogy nem kéne forgatni. Lehet. Tudományos helyszíneken. Lehet. Szerintem hallgassatok sok metallica Oké. Okay. metál. Metál. A másik oldalon a gond. Ez még rajta lesz.